तू करना चाहती ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में बेबी आई यू फाइन चुप करू वाइन तू तो इतनी हॉट है मैं क्रॉस करूँ लाइन तू करना चाहती ग्राइंड मैं भी बैठा मस्ती में खड़ी है बिहाइंड तो फिर आग लगी बस्ती में बेबी आई यू फाइन